水天金最困难的是第二关，拉三次全攻的水五颗，三次让它累积到九倍。 剩下之后，剩下一个水都不能消啊！这是最重要的。第二关就是策略就是这样。 那因为要五个全攻，所以我们必须要配合天津的消暑剂。初期要浇四个四个水，一组，两组。OK，不能再消了。又没有拉好，第三个只有三颗。 但是也只能这样，打不赢就就要重重来了。OK，打死了。那这过了之后，后面选就就够了，反正后面都随便打。 那爆裂有一个小小技巧，就是说爆裂其实是削两次，它就不见了。但是削两次的话，第一次削出来之后，就会有一个精华石在它附近，你一定要把它拿掉。比方说像现在黄色的这边，就出现一个桶的在它旁边。 所以，如果你同样的那一颗，就记得把你刚才生出来的那个精华石把它拿掉。比方说，现在黄色这个，哦，就要把这个拿掉。也就是说，我们是要连续消两次。那如果你发现你现在已经消了它第一次之后，上面掉下来的东西会接着消下去的话， 你就要记得，把你刚才第一次消到爆炸、爆炸什么复现时的旁边的那个刚伸出来的那个桶，赶快拉掉，因为桶会把它隔隔开。桶拉掉，第二次才消得到，那消掉它就不会爆炸啊。这是比较小的要注意的。